Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հավատարիմ մնալով բացահայտ կեղծիքի շարունակական տարածման իր գործելավոճին հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե իբր սեպտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը հայկական ստորաբաժանումները հրետակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Սա հերթական ապատեղեկատվությունն է, որը, ինչպես արդեն համոզվել ենք, ծառայում է որպես տեղեկատվական հենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար։ Ինչպես նշվել է, այս գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախավորելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, կիրառել է հարվածային ԱԹՍ-ներ, իսկ առավոտից սկսել նաև ինտենսիվ հրետակոծություն, մասնավորապես թիրախավորելով Ջերմուկի եւ Վերին Շորժայի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերն ու ժամանամերձ բնակավայրերը։ Հակառակորդն ստանում է արժանի պատասխան։ ՀՀ զինված ուժերն ամբողջ ծավալով կատարում է իր արջև դրված մարտական խնդիրները։ Ժամը 12:00-ի դրությամբ հակառակորդի ագրեսիայի մնացած ուղություններում փոխհրաձգության ինտենսիվությունը էապես թուլացել է։ Հաշվի առնելով, որ սոցիալական տարբեր հարթակներում մեծ ծավալով տարածվում են ադրբեջանական քարոշչամեքենայի պատրաստած, այդ թվում նաև կեղծ ու դեռևս 44-օրյա պատերազմի օրերին արված տեսանյութերը, գոչ են կանում ձեռնպահ մնալ դրանց որևէ կերպ անդրադառնալուց, առավել ևս հրապարակելուց։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերաբար հանդես գալ իրադրության զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։